Buenos días amigos, ¿cómo van? Entonces hoy estamos otra vez en Carrayu y estamos básicamente templos. esta ciudad lo que va a ser los mejores templos de, de Asia. Entonces vinimos eh, venimos a otro. Aquí pueden ver que esto es totalmente protegido. Vamos a ver qué tan bonito es. El mismo estilo de las otras, pero es diferente. Eh, obviamente para ellos es, diferente, uno lo ve igualito, pero este supuestamente es de otro tipo de templo. Ya ahorita seguramente hay una cosa, ya le digo de qué, cómo se llama, qué Dios es y toda la cosa. No podemos quedarnos menos de, de aquí porque tenemos, aquí solamente llega el tren dos veces en semana, porque es bien recóndito entonces es por eso entonces nos tocó quedarnos aquí dos días y mañana nos vamos en la noche entonces esa es la cosa este se llama el templo Brahma que es Brahma es que la India tiene tantas religiones que uno ya se confunde religiones no sabe uno de nada. Pues tiene su, algo, sus cosas, la cúpula es diferente, las cosas, pero es la misma cosa. Igual, uno aquí está a veces aburrido, ah, no quiero ver, pero seguramente ya Colombia le va a extrañar ver estas pues, fotos y esas cosas porque son bonitos. Entonces, es por eso. Ahí salió un señor a ver quién diablos estaba hablando tan duro. Es que toca hablar duro para que la cámara tenga el, el audio da bueno. Ay, que nos quitemos los zapatos. Ok. Ya, thank you. Ya, it's okay. ya, it's hot. I'll take one second. I'll take pictures before. Thank you. Ah, También nos toca hablar. Otra cosa que quiero que yo lo dije en videos anteriores si usted le habla con un inglés con acento gringo así bien difícil, no le entiende. Le toca hablar muy macha y tiada el inglés, así como ellos lo hablan, igual. Aquí podemos tener las mismas figuras, pero mire, aquí no hay tan erótico las cosas. La misma cámara que tenemos nosotros, ese señor. Hi. How you? animales, sí. Here, here they have a, they don't have a Kasamsutra here. This no yeah, Kasamsutra, yes, también tienen, dice él. ah, ok. Son figuras, pero como tal no están explícitos. Pero uh, pues, em, sí, están epelóticas. eróticas yes. Yes. Okay. They're outside the corner, the Kama Sutra. Okay. We, yeah, this round. yeah, round. okay, we go around. Encontramos un guía. Primero Perpina, seguro. Vishnu by Lakshmi. Ah, Vishnu wife. Ah, wife. There is Hindu religion, there are three gods. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, three heads or their beard. Uh -huh. yeah. Vishnu, their Lakshmi. Brahma, wife Saraswati. Vishnu by Lakshmi, Shiva wife Parvati, wife. Ah. Shiva wife Parvati. And your husband and your wife. Yes. Uh, ah. Shiva son Ganesh, this elephant. Ah, yes, mm. your son. Your son. Ah. Shiva son. Sí, lo que dice cómo las relaciones porque está el esposo y, la esposa y de cada dios y uno tiene un hijo que es la Ganesha que es el afantico, que es, el que, que es el de la suerte Scorpio. Ah, yeah. Tiene un escorpio en la pierna. Que es una figura de Kamasutra, pero no entiendo qué está en. Body pink. Ah, ok. Pink? Ah, tiene cara, cabeza de cerdo. How many years yes. this? One million? One thousand. Ah, 1000. Tiene mil años de antigüedad como los anteriores. protect the, protect the henna. This painting they are put by henna. Henna, ah, yeah. painting. Yeah, painting they sí. Are put by henna. Aquí las mujeres te, se usan mucho la henna, que es pintarse, hacerse figuras con henna en, la, en, las, en las manos, en los pies. Acá las mujeres uno ve todo el tiempo con, Shiva Parvati, con henna en las manos. Lakshmi, Shiva Parvati, Vishnu Lakshmi, Brahma Saraswati los trigos. Ah, ahí están los tres dioses eh, más principales del hinduismo. Yeah. Que ponga atención, señor Camilo. ah, yeah. Ah, Aquí también hay figuras del Kama Sutra. fire god? Yeah. You fire? Fire. Yes, fire. Ah, where? The fire god. Agni god. Ah, god? Yeah. The fire, fire. god? Yeah, yeah, yeah. El, re, el dios del yeah, fuego. Yeah, yeah, their beard, their beard, this controlling their beard. You ah. fire. Controlling fire god. Water god? Ah. Water god. Many gods. They are Indra, Indra, rain god. Ah. Water god. Water God, el rey del el dios del agua. entrando en ese templo. Inside del Vishnu. Vishnu. Vishnu. Nine body, Pueden ver un poco, lo que la otra cámara es muy solo. This the Pero aquí podemos ver todo lo que hace todo el trabajo que estos templos. five body. This is human body. Yeah. Normal. Normal. But el trabajo de estos templos es muy, muy lavado. Es el, hall para danbalar. Algunas de estas obviamente tienen ya las cabezas dañadas. Esa es la cabeza de Shiva, que es uno de los dioses, es la esposa de ella. Y estos son los hijos, ese es Ganesa y este es otro se rompió una mujer con hombre. Parvati la esposa de Chiva, o sea, la que tiene las el trabajo de silicona es esa misma. Bueno. ¿Vale? En estos pueblos el es el trabajo con el cito. Esta es el personas del trabajo con el cita. Uh Los de casa. La vida, la vida, la vida. boda. Boda, ah. boda una... Pero todavía no se han casado, está esta la preparación para la boda. Para Ah. Ey, está brava. que Está brava, ella no quiere. Ella no quiere que vea, que la veamos. Uno no entiende ni papa, pero bueno, si se siente. Si entiende cuando la gente está brava y cuando la gente está feliz, ¿no? Uno percibe cosas. Y esa señora se puso brava, entonces él nos dice que no. ¡Ay! Hola. tal? Bien. Mira, tiene de Regina. Ah. Como de como de wedding en boda. Sí, se pintan. mujeres tiene bod, eh, con eh, cena Sí, miren. Miren, así se pintan las manos las mujeres. Con henna. Beautiful. Beautiful. Ah, miren acá. Miren acá cómo se está pintando. ¡Wow! Beautiful. Mire, aquí la niña le está pintando algo en una... Vamos. Una escuela. No, eso es para muy pequeños niños. Ah, como un jardín. Como un eh, esos. Ah. Como number two for this bar. Okay. For just this here area. 20, maybe sometime more little like this. Okay. Teenagers. Are you from? Colombia. Really? Really? Look like what Colombia? No. No oh, what? I look what this what which country? Just open your eyes. like <laughs> me. Como Parezco, parezco como de India. Como India. Sí. Vale. Ah. Eso tú, tú como pescas, como tú Virginia, pantalona Como estoy vestida, a, mí me gusta vestirme colorida, con colorida, siempre me ha gustado. Sí, las mujeres acá me dicen de colores. Eso, old time, this tree. For Ayurveda, you know Ayurveda? Ah, uh, yeah. What people take to clean the teeth. Yeah. You have to take the stick from there and take the cleaner teeth. Ah. And when they have born a new baby, they take first hour with this neem. Ah. They, they take what the born hot water, warm, uh-huh. and then after when they are like very good, and normal, then? and then after they take for the baby shower, for his mother, for antiseptic. Ah, but este árbol lo utilizan, el tallo lo utilizan para limpiarse los dientes, que es de la yurveda, que acá en India se utiliza mucho, que es como una medicina natural, y que también las mujeres cuando tienen hijos, creo que lo entendí, las mujeres o los niños. Las mujeres. Las mujeres cuando tienen niños se toman el agua de, las, de la planta para limpiar el estómago. it's very no Wow. No water? No what? Now it's very hot. Now <gasps> today, you know what the temperature of the 44. Ah, que estamos a 44 grados. 44. Está muy caliente. Yo sí he sentido el calor terrible. Mucho calor. Mucho calor. Que están casi en sequía. un pueblo que todos de caca. Mira acá mis esposos. Mirar de caca vivaca. Sí, todo el tiempo. para Holly Un vaca para Holly <laughs> Ah, Holly? The festival? Holi. Holi. Holi. Cow is a holy over India. Ah. Holy, it means like we are doing ceremony also for the cow. Cow is like a god. Ah, okay, the yes. Mother god. Sí, que eh, la vaca pues acá sagrada, ¿no? De, de... Eso. Eso? Eso, eso es para fire. For the fire, when they're making the kitchen, ah. the kitchen, they use for yes. that. What this is, they used to take there para buena suerte. Ah, que se lo utilizan para, prender, para prender el fuego, la caca de la, de la vaca. Como esos, un kitchen. Yes. Tiene con fire. trabajo con um, make the una cocina. Cocina. Uh Vamos. days, Three days. Three days more? No. no. One today go. and tomorrow we'll go tomorrow. very late. Varanasi. Varanasi, in, like night. At, at night, night yeah. at night, yes. Nice. So where are you going to tomorrow? Tomorrow. We don't know. We don't know. I don't know. We don't know.